おやすみ。寒い。今は、えっと、りょうちゃんを待ってます。今日はめちゃくちゃ寒い日です。ちょっと人が多いので、あまりでかい声ではできないんですけど。 とりあえず待ちますおかえりなさい <laughs> 撮ってますただいま中野に着きました、は今からご飯買ってお家に帰ろうと思いますねご飯の材料、ね、何しようかなまだ全然決めてない 適当に適当にはいえっと今、えっと、スーパー出て買い物終わりましたで今家に帰ってますちょっとねあんまり住宅地でもあるので静かにしてますだい帰りながら1本 <laughs> 飲みながら帰ってますね、 <laughs> 疲れた疲れた疲れた 疲れた疲れたまあまあまあまあ忙しかったですけど忙しかったうん3連休初日だったしねああそっかそっかそっかうんお家着きました着きましたおかえりただいまおかえりよいしょちょっと <laughs> お家狭いからねあんまりね ちょっと恥ずかしいんですけど。うあ、傘踏んでるよ。はい。えー、っと。まあ、こんな感じの、本当に狭い場所なので。届いてよ。よいしょ。まあ、とりあえず。とりあえず。うん。ご飯作る前に。うん。シャワー浴びますか。はい。 じゃ浴びましょうさあ僕はシャワーを先に浴びてさっぱりしました今は翔ちゃんがシャワー浴びてますめっちゃ歌ってる まあいつもは仕事終わってメール LINE をするんですけどタイミングが合えば駅で待ち合わせして今日みたいにで一緒にライフでスーパーで買い物をしたりとかして帰ることが結構多いですね で、えっと、今はこちらです。10時45分前。えっと、家に帰ってきて、シャワー浴びてきて、今です。10時25分前って今 ?10 時45分前。あ、45分前うん。まあ大体、えっと、その、りょうちゃんがご飯作ってくれます。いつも。向こうで。 なんかいろいろしてますね。で、えっと、前回、あのー、その、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、あの <laughs> 井の頭公園で、えっと、撮った時に、ちょっと部屋の模様替えでもないけど、あの、いつも撮ってる背景が寂しいなっていうことで、なんか、僕のためにりょうちゃんが作ってくれたんですけど、ちょっと映そうかな。 よいしょ DIY して DIY はいじゃーん作ってくれましたイエーイ家に帰ってきたらなんかこういう風になっててすごいよねこれなんか椅子まで置いてるそうっていう感じで今ご飯を 作ってくれてます今日は何をた作ってますかもう今日はね簡単にお鍋にしようと思ってお鍋豆乳鍋豆乳鍋豆乳鍋すごいすごくざっくり ざっくり切ってだってもうね鍋は切って茹でるだけだから超簡単うんこうやっていつもご飯を大体作ってくれてます毎日のように毎日かな <laughs> ま、毎日ではないけどね、うん、でも結構ね作ってくれてます <laughs> はい、さあ、ご飯の準備ができました。今日はグツグツしてるね。ごま豆乳鍋。美味しそう。ね。うん。鍋よ。鍋よ。今日はね、鶏肉にしたの。鶏肉、いつもは豚肉。あ、えあ、 なんか豚肉をさいつもなんかしゃぶしゃぶすることが多くない鍋にそうだねそうだねどうしたえ鶏肉が食べたかった気分 <laughs> 本当にそうしかもね安かったのいいよねレジでさらに2割引きになってますいただきまーすいただきまーす食べようすげえと すげえ旦那様豆腐めっちゃ美味しそう豆腐好きだもんね美味しいよね豆腐好き僕きのこがすごく好きなんで、うん、いつもきのこたっぷりにする、うんうん、そうだよね水飲みたい水飲みたいちょっと待って 美味しそう水あるあると思ういただきますまだ月曜日に届くよ水オッケーあどうおい美味しいよかったあは <laughs> まあこんな感覚が で寒いからさ、うんやっぱ鍋いいよね簡単だし、野菜たくさん取れるしうねんうん美味しいなんかさ動画をねうん見返したんだけどさ、うんうんこれ全部ほとんどがさ、うんタートルネックなの気づいてた <laughs> あ <laughs> 気づいてたまあそもそも僕服があんまり持ってないんですけど、うんうんうんっていうのはあんまりそういうのが疎くて買わないんですけど、うんまあ、そのタートルネックにもちょっと理由がありましてあそうなの理由あったの言ったじゃんえ言ったっけ教えてあのアップルの創設者の ティーブン・ジョブズうんうんうんうんがあ聞いたそういつもだいたい黒の上黒のタートルネックしたジーパンっていうファッションなんだけど、うんそれをもう何十年も続けててでそれの理由もあってまあそれはちょっといろんなサイトで見てもらいたいんですけどそれとその考えにちょっと共感して 俺もなんかそのまあ楽なんですよねそれがタートルネック選ばなくて済むし、うんうん着痩せするしっていう感じでやってます夏はどうすんの夏は白 T にジーパン、それもなんか <laughs> 外れない感じ なりました棒読み <laughs> いつもはね翔ちゃんがだいたい片付け係だもんねうん <laughs> ご飯食べ終わった後ねそうだねだいたい今日は撮影係だからうん ゆっくりしてます。うん、まったりモード。まったりモード。ね。 <laughs> そう、大体この時間は、まあ、テレビ見たりとか、YouTube 見たりとか、携帯いじったり、携帯いじったりとか、ゴロゴロしたりとか、りょうちゃんはゲームとかしてます。あ、そうだね。 <laughs> そう、僕。一人の世界に入ってるう お互い一人の世界入ってるかもしれない、うん、って感じかなねあんまなん何もしてないねうん、 <laughs> うん、まあでもそういう時間がいいよねうんうんうんうんいるだけで隣に何何そんな髪型してる <laughs> 今から、今、今からじゃないや。もうそろ寝るんで、歯を磨いてます。なんかカメラが難しいね。うん。もう隠れちゃったもんね。 <laughs> どうしたらいいのあ手で持った方が良かったのかなうん。 けど、うん。 <laughs> はい。で、こんな感じで、今日の一日は終わります。終わります。疲れたね。疲れたね。 <laughs> そう。こんな感じで。いつも寝てます。そう。ね。どうでした今日は。うん。 うんいろいろ紹介できたね。うん。なんだよ。 <laughs> せっかくだから。 <laughs> せっかくだから。うん。そう、こんな感じですね。だいたいその、うん夜一緒にいる時間がちょっと少ないので、まあ、できるだけやっぱりご飯を一緒に食べたいなとか思ってて。 そうだね。外で食べることもあるしね。あるけど、結構家で一緒に食べること多いよね。あそうだね外も多いねうん。ラーメンとか食べたりしてね。うんじゃこんな感じで今回はうん。終わりますけど何かあるいや、でも大体なんか、こんな感じだよね。うんだねうん。じゃあとりあえず おやすみましょうすごいもうめっちゃ肘が伸びてる <laughs> 恥ずかしいおやすみおやすみじゃあバイバイまた